Hum. Hum. Prefiro meu controle rosa. Uhum. <laughs> e 24 do 3 de 2023. Misericórdia! Gunder, Wonder I've located Baby Eagle. Meu Deus! Toma. Meu Jesus amado! com data. Jogou a data primeiro e se aí. Caraca, gente! Meu Deus do céu! Gente, eu tô me tremendo, tô com meus braços mole. Picked the spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Gente, que isso? Eu tô sonhando? If I could just forget what happened. play. Toma aí, ó. The pain. Even for a second. Ó, meu cabelinho igual dela. This time. It can be different. It has to. Gente, eu tô tremendo. 24 de março de 2023. Caraca! Ou oh, na hora que apareceu aquele R, eu falei, putz. Ó, oh, vai ter conteúdo pro VR. Gente do céu! De cara State logo. Play returns, and we've got some great PlayStation updates to share with you. Ah, tá, agora é a um DLC do Village. Capcom for kicking it off with Resident Evil 4, coming to PS5 with PlayStation VR2 content also in development. Now let's get a sneak peek at four games in development for PlayStation VR2.